He could be No. صلوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبح هلل يا الله Beri aplaus yang meriah kepada grup Salawat Al-Banjari Narju Syafa'ah.